Saluto Ancarai Yen eh, Mide 9 Civespere Post uh, Marpio 1 Horo Alvenos eh, televide la pubblica messaggio della chef ministro de Nederlando Rutte signoro Rutte kai ni sios kio okazos al nia trudisoligio ciu ni citie sequos la exemplon de la tut trudisoligio de Germanio ni vidos restu con ni cum meditu con Saluton, cae bonvenon a nia nova Zamenhofa medito. Hodio, mi electis gazet articolon el la esperantisto iaro 1893 pri reformoi novae lingvoi tutmondai, do pri lingvo proiectoi, kiu rivalis esperanton kai tio povas esti shainas, verŝajne stranga electo char kiel siate tiu ci historio vere restas en la pasintezzo. Ne plu estas seriosai rivaloi de Esperanto inter la planlingva mondo. sed estas interesse kion diras Zamenhof pri la giusta reago kion li antau vidas por esperantistoi kiam alvenas novai lingvo proiectoi Cae do ni legu cune la el tiron ie pagio cent sestec ok contra o quium ni batalos. Diri cae voli estas ti tiel facile, che se ni hodiau dispremos decon da tiae dirantoi cae volantoi, morgau nascigios novae centoi cae miloi, sen fine, sen fine! Ciu ni contra uciui el ili batalos? Ciu ni ciam de nove ripetados la malnovan canton? la sola batalilo contra tiui ci malamicoi estas absoluta silentado. Ciuin honestain amicoin de nia ideo ni petas. Ne malfortigu en la publico la confidon al nia ideo per vanai fantomoi Memoru che ciu via pascio, ciu via vorto, pri nova lingvo sub fossas la confidon de la publico al nia ideo entute. Sed al tiui ciui restas surdai al nia peto, ni povas nur diri, ne parolu, ne faru. Carai, laumi, citiu el tiro, tre actualas. Char mult foie esperantistoi estas accusatai pri Don Quixotismo. Sed Zamenhof giuste volis eviti tion. Oni ne povas batali contra uvanai fantomoi. Cae tio ne nur relatas alla afero esperanto, sed tio estas generala afero. Se oni ne volas ausculti, ni ne vane parolu, ni malfortigu nian aferon, ciu esperantan, ciu ne, ne gravas. Por iri antauen sen fine, ni ne povas malspari nia in fortoin contra vana i fantomoi mi diro spli se ni faras cion por comprenigi nin por doni laurelon por oferti auscult ocason, sed la aliulo decidas ne preni laurelon, ne doni al ni, ne ricevi la donazon facte de auscult ocaso. Temas primar successo, yes, sed ne pri nia respondezzo. Ciu plencresculo havas la raiton decidi ne ausculti nin. Bone, tio ne estas nia respondezzo, nia culpo. Estas la respondezzo de la liulo. Eble culpo, eble ne dependas. Ien, kial citiu el tiro lau mi estas tre forta cae tre profunda malgrau la facto che gi parolas pri historio quiu felice restas en la pacientezzo. Dankon pro via tento. Morgau estos la Zamenhofa atago. Do, gis morgau vere, estos speciala medito, mi ancora ne pripensis tion, do, mi lasos min inspiri morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.